Y ahora una pregunta que siempre le hemos querido hacer. ¿Por qué eligió un nombre latino para su canción Alejandro? I don't know, I thought it was very sexy. I also have uh, a lot of Latin friends, so they thought it was a great record. I was also in Ibiza when I made it, so I guess I was feeling some of the Spanish flavor over there and I wanted to echo it with the Latin flavors. I really love that song, and uh, the song's about saying goodbye to all of your lovers, and nobody does loving better than, than Eh. Además, nos contó sobre la experiencia de dirigir el videoclip de su tema Judas. It was amazing. Judas is one of my favorite videos that we've ever done right now. Right now it's my favorite. I'm sure I'll change my mind after the next one. It was important to me that um, we made a really strong cultural statement using religious imagery as a metaphor. El tercer álbum de estudio de este fenómeno musical se llama Born This Way y saldrá a la venta el próximo 23 de mayo. Born This Way is my baby. I've been working on it for two years and I'm finally getting to share it with the world. I am always in a moment of transformation. I'm always in a moment of journey towards myself, journey towards my identity, and my fans are too. Impactante, arriesgada, Capadocia regresa a las pantallas de HBO para estremecer a sus televidentes con nuevas e intrigantes historias sobre la realidad penitencial femenina en América Latina. Volver a Capadocia después de dos años ha sido una experiencia muy bonita. Realmente estaba como muy emocionada y muy ansiosa de, de poder hacer la segunda temporada. Mamacita, te están empezando a perder el respeto, pilas. La segunda temporada Además de plantear diversas historias, hay una historia eje que atañe principalmente a las protagonistas de la historia. Eso te hace estar mucho más pendiente del destino de, estos personajes. Conoce a los personajes y sus historias a lo largo de los 13 capítulos de esta temporada. Ya empieza mucho más segura y más astuta y con más más experiencia dentro de la cárcel de sobrevivencia. Patrick, si algo le pasa a mis hijos, te juro que te mato. ¿Me escuchaste? Una serie con la calidad de producción HBO que cambió la manera de contar historias en nuestro continente. Buscar historias más contundentes, contarlas de maneras más contundentes y producirlas de maneras más contundentes, o sea, de calidad. Hay mucho más movimiento, hay mucha más acción. Creo que está mucho más elegido cada evento. No se pierdan la nueva temporada de Capadocia el domingo 19 de septiembre, solo por HBO Latinoamérica. La gente que vea Capadocia espere lo mejor de lo mejor, que espere un desafío y un riesgo total y que espere ser sorprendido porque así será.